Сам се скитам през нощта И се си мисля за това Как с мен се подигра Добре така да е И може да съм сам Но поне това ще знам Че с теб не бях щастлив Добре така да е Bakıyorsun eliyle mağrur bir kere güllerlerime doldu Benim gözlerime gaz ve hayalim olmaz İnteleme ne olur Canım acısı da gitme Yine de doluyorum kolay bitmem Gelin kalan bu hasret dayanım olmaz Bir yere gitmem Болката в мен нараства всеки ден Отивай си, върви, за мен не забрави Болката в мен нараства всеки ден Отивай си, върви, за мен не забрави Ölüyordun sandım ya Hep üzerine alındım ya Senin için mi öldüm bak Sana ne sana ne Düşüyorsun gözlerden Biliyorsun hiç sevmem Artık komik gelmem Bana ne bana ne Aa, aa, aa, Виках, виках по тебе, бебе мой спри Спри се, спри се, ти казвам Признавам си сгреших Виках, виках по тебе Бебе мой, спри Спри се, спри се, ти казвам Признавам си сгреших, Elü yordun sandım ya Hep üzerine я Senin için mi öldüm bak sana ne sana ne Düşüyorsun gözlerden Biliyorsun hiç sevmem Artık komik gelmem Bana ne bana ne